Buenas tardes, Cristian. Cristian. Liz. Yo, Michel. Mucho gusto. Vamos a hablar de mi país, de Francia. Primero, lo pueden ubicar en el mapa del mundo si lo encuentran. ¿Dónde está Europa? Aquí como el verde azul. Sí, aquí está en zoom, lo pueden mostrar mejor. Mira loca. Exacto. Bueno, primero, cuando escuchan Francia, ¿en qué piensan primeramente de una vez? La Torre Eiffel. La Sí. ¿Otra cosa es el ocurre o...? el arco, el arco. ¿qué más? El equipo, el Paris Saint Germain. Ah, listo. ¿Saben cuál es la moneda en Francia? El euro, pues. El euro, exactamente. Bueno, la capital. París. Más o menos cuántos habitantes tiene Francia? Ahí me corchaste. Por ahí 67. 67 67. 67. ¿Y conocen a famosos franceses del mundo? Ay, había una bonita. Salen los ilusionistas en la primera, una Sí. Sí. actriz? Sí, es una actriz muy bella, pero no recuerdo No sabía tampoco. Eh, bueno. ¿Y de cantantes franceses conocen algunos? No. La que canta Shakira, la que no quiero, la quiero morir, no quiero morir. Francis Cabrel, no sabía que venía de una canción de un francés, Ah, listo. Eh, ¿A qué ciudad de Francia les gustaría visitar? Bueno, París otra o...? Eh, Mónaco. ¿Mónaco sí les gustaría visitar? Sí, Mónaco. ¿Para visitar a Falcao? <laughs> Eh, me gustaría un poco saber de la, de la, primera, la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Eh, que desembarcar en Normandía. En Normandía, pues, sí, es comida francesa conocen algunos platos? ¿Cuál? Caracoles. he comido, pero tengo un amigo que es francés. ¿Sí? Y... Los caracoles. Yo que era rico. 40 euros. Sí, es que ahorita. Es caro, es costoso. ¿Qué dijiste primero? O el omelette. Ah, omelette. Ah, sí. El omelette. El, eh, pan. El croissant cordón bleu. Bueno, aquí se pronuncia cordón bleu. Filet mignon, ¿escucharon? sé si lo he escuchado. Sí, hay muchos platos. Ah, listo. Otra pregunta sobre el fútbol francés. ¿Conocen algo? Para Vic de París. Sí, Zidane, ah, Thierry Platini, Michel Platini, ¿qué más? Trezeguet. Sí. Ah, ¿y el club francés que más les gusta? a ella le gusta mucho el país. Sí, el se llama. yo se fue Ibrahimovic, lástima. Ah, listo. Sí, se fue. Y última pregunta, ¿cómo ustedes imaginan a los franceses mentalmente o físicamente? ¿Cómo los imaginan? ¿Muy chéveres como los colombianos? ¿Menos? No, pues el colombiano es, sí, yo no me los imagino más ellos, porque los colombianos son muy alegres. Más abiertos, sí. Sí, más abiertos Ah, ya. altos. ¿Altos? Tú faltas como la... La Ah, sí, PG en francés. Ah, listo. Última pregunta. Palabras francesas que me puedan decir. Adiós. Eh, Gracias, Merci. Merci beaucoup. ya, mucho. Eh, y ya. Ah, listo. Bueno, entonces muchas gracias por la entrevista. No, a ti, voy a decir merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, soy Nicolás. Nicolás, mucho gusto. Bueno, Mish, me temas ciertamente algunos videos míos. Listo, hoy vamos a hablar de el segundo mejor país del mundo después de Colombia es Francia. Me puedes situar en el mapa Francia. Francia. Muy bien, Francia. Bueno, cuando piensas en Francia, primero, ¿en qué piensas? Aparte de Michel francés. Eh, pienso en la cultura, en la comida, en la gastronomía, en la arquitectura, en, en las personas, en el idioma. ¿Sí? ¿Hablas francés? Un eh, Bueno, otra pregunta, bueno, fácil con la capital de Francia, eh, la moneda de mi país. El euro, muy bien. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene Francia? Eh, bueno, como 66, 67. Sí, 67 millones, un poco más que Colombia. Ah, listo. ¿Me puedes ahora hablar de famosos franceses? ¿Conoces algunos? Eh, Navi es un cantante francés. Sí. En Popora también es ah, cantante francés. Sí. Está muy de moda. Adrián, se me cantante Ah, no sé cuál. Edith Piaf. Ah, Edith No, rien de rien. ah, listo. ¿Películas francesas conoces al menos? Sí. ¿Cuál? las aventuras de Adelaide. eh, atrás de la pared. Ah, sí. ¿O viste la familia Bellier, por ejemplo? ¿La familia Bellier no la viste? Creo que esas no las puse a ver el profesor en el feedback de francés. ¿Sí? Ah, listo. Cantantes francés, conoces también al que canta Lo La quiero a morir. Je l'aime a morir, ¿no? Francis Cabrel. O sea, Shakira se inspiró de Francis Cabrel. Je l'aime a mujer. Listo, otra pregunta del fútbol. ¿Te gusta el fútbol o no? No. ¿El fútbol francés? Nada, nada. No, ni siquiera el colombiano. No, no. Ah, bueno. Em, otra pregunta. ¿Qué ciudad de Francia te gustaría visitar? ¿O qué ciudades? ¿O qué lugar exactamente? ¿O algo? ¿Lyon? ¿Lyon te gustaría? ¿Los Alpes? ¿Alpes? Ajá. París. Ah, claro, París. Y se mueven los el nombre de los otros. ¿No? Ok. Y digamos, comida francesa, ¿ya has probado algo? ¿Sabes de comida, la gastronomía francesa o no mucho? Sí, sé de la gastronomía francesa, sí he comido, pero no me acuerdo de los nombres de ¿Ah? los platos. <laughs> el pescado, sí. El queso. ¿Y no visto un video mío comiendo caracoles? No, ese no me lo he visto. ¿No te gustaría probar? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Ah, listo. Mentalmente, ¿cómo imaginas a los franceses? ¿Chéveres como los colombianos? ¿Menos chéveres? ¿Fríos? amables, serios, ¿cómo los imaginas? Son un poquito más reservados. Más reservados. Más reservados, un poquito más serios. Sí. Con un humor bastante peculiar. sí listo. Sí, un humor también negro. Sí, un humor negro, sí. Y físicamente, ¿cómo imaginas los franceses? Altos, castaños, no tanto claros, pero sí con ojitos como color miel, azulitos. Sí, Ah, listo. ¿Y mujeres francesas te parecen bonitas? Me parecen muy lindas. ¿Sí? Sí, o sea, si tuvieras que tener novia francesa o colombiana, ¿cuál eliges? Francesa. sí. ay, te van a matar las colombianas. Sí, yo sí creo, pero... Ya lo veo, no, no se mueva. <laughs> no sé, pero es que las mujeres francesas tienen su, encanto. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Como dicen con entre gustos no hay... No hay disgustos. Y última pregunta, entonces, vocabulario francés, dinos algo en francés. J'adore les cultures françaises et c'est très belle, très jolie. D'accord, donc euh, tu peux dire au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Fabián González. Fabián y... Natalia. Ah, listo. Mucho gusto, yo Michelle. Entonces vamos a hablar sobre Francia, mi país. primero en este mapa del mundo se puede identificar dónde está el territorio francés. Ah, por acá es muy chiquita. Aquí, si quieren hay un zoom sobre el país, en los países. Ah, ok. Ah, ok. Al lado de Austria, Alemania, por ahí. Mira, acá, Ah, el azul. Sí, el, azul, el azulito, muy bien. ah, listo, entonces cuando escuchan quién ¿qué el primero? París la, la capital París, ¿qué más piensan? La gastronomía. ¿Sí? Ah, listo. ¿Saben la moneda en Francia? Los euros. ¿Saben más o menos cuántos habitantes tiene Francia? ¿Más que Colombia o menos que Colombia? Más. Más que Colombia. Sí, como 66 millones. ¿Conocen famosos franceses en el mundo? Le, le <laughs> Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, muy bien, literatura y todo. Eh, más? Actores, ay, está No. Marion Cotillard. ¿La Cotillard? Cotillard. Ah, Cotillard. ah muy bien. Eh, ¿De cantantes franceses o canciones francesas? Sass. Sass. La es que conozco de la película de ah, <laughs> sí. ¿Francis Cabrel lo conocen? No. El que canta Je l'aime à como la canción de Shakira, la quiero morir. Ah, sí, ya. Es así. Sí. Eh, ¿Les gusta el fútbol en general o no? Sí. Sí, un Poco. ¿Qué conocen del fútbol francés? Ah, Kylian Mbappé. Ah, el chiquito de 18 años. Sí. Ah, ¿Y clubes franceses? Mónaco, PSG. Paris Saint-Germain. Eh, saint étienne que es uno de los grandes allá en Francia y de futbolistas muy famosos que hubo en la historia, ¿no? Zidane. ¿cierto? Es el, representante mayor de Francia. Sí, o Thierry. Thierry Henry. sí, Ah, listo, sí. Eh, ¿Qué ciudades de Francia les gustaría visitar en general? Ah, Montpellier. Mónaco, el Príncipe. Mónaco, también. París. Sí, muchas ciudades. sí, realmente. Y de gastronomía francesa, como decías, que conocen de platos típicos de mi país? El, el cordon bleu. Cordon bleu, eh, Ah, ¿la <laughs> gata La es como... Su vino. El vino. Sí. ¿O quisieran probar los caracoles o no? Los escargots, sí, me encantaría probarlos. <laughs> No, tengo no. Ok, eh, otra pregunta sobre Francia. ¿Películas francesas conocen algunas? La familia, por ejemplo, hace poco fue famosa la familia Bellier, ¿no la vieron? La familia Bellier. No o eh, a Amélie, sí. Por supuesto. Esa era la que estaba buscando. sí. Sí. Ok, otra pregunta, si tuvieran que pensar cómo son los franceses mentalmente, ¿cómo los imaginan? ¿Muy abiertos, muy fríos, muy fríos, aburridos? Más bien conservadores. Los, europeos son muy fríos. ¿Fríos en general? Bien conservadores, un poco eh, serios políticamente, Sí. Muy atractivos. Y una pregunta personal, ¿son pareja? No. Ah, mejor, porque la pregunta es, ¿cómo te parecen a ti las francesas bonitas o...? Las francesas son lindas. Si tuvieras que tener novia, ¿prefieres una novia colombiana o francesa? No, prefiero las latinas. Sí, son mejores, ¿cierto? Vean que ustedes son las mejores latinas. <laughs> ¿Y tú cómo imaginas los franceses? ¿Te, gustan no, yo sí he tenido, he conocido franceses y sí, me parecen muy chulos. ¿Sí? ¿Novio colombiano o novio francés? Colombiano. Ah, <laughs> okay. Producto colombiano, ¿cierto? Sí. <laughs> Ah, listo. Bueno, última pregunta. ¿Me pueden decir vocabulario francés? Algunas palabras que conozcan. Je t'aime. Je Te amo. Eh. Garçons. ¿Cómo um, se dice buenos días, buenas tardes? Buenas noches. Ah, eso son en, eso es en portugués. Ah, sí. Boa noite, buenos días, Buen de Eh. Bon Ah, bon appétit. Eh, gracias, ¿cómo se dice? Decir. Je m'appelle Je y Fabián. Ah, muy bien. Ah, entonces decir au revoir, que es adiós. Au revoir, je revoir. <laughs> Merci beaucoup. <laughs>